zwycięzca w kategorii rewitalizacja. Rewitalizacja Parku Miejskiego i przebudowa Placu Niepodległości w Zakopanem. Potrzebowaliśmy takiego miejsca. My możemy jeździć w Nowym Bowlu, a inni korzystać z boisk i kortów tenisowych. Dzieciaki mają świetne prace zabaw. Każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i zainteresowań. Do parku przychodzą mieszkańcy i turyści pospacerować, pograć, odpocząć. Przed rewitalizacją nie wyglądało tu zachęcająco. Teraz wszystko jest po europejsku. Przyjemnie spędzać tu czas.